Gracias. persone e delle possibilità di realizzazione degli individui. Ehm, <clears throat> quindi oggi parliamo di diritto, in gran parte parleremo di diritto, parleremo di diritto sotto una prospettiva che è quella che è stata eh, intelligentemente messa in luce dal titolo no? di questo incontro, che testualmente fa l'ordoliberismo, origine della dottrina politica e sviluppo dell'assetto giuridico nella realizzazione dell'Unione Europea. Cioè quello che, sta, che faremo oggi, che come professore oggi affronteremo, è un percorso che mette in connessione stretta e non scontata una realizzazione giuridico-istituzionale che è quella nella quale vuoi o non vuoi si configura anche l'assetto di governo dell'Unione Europea con i presupposti politici a cui essa fa carico. Eh, non è scontato, non è scontato perché evidentemente subordina appunto l'esistenza di una determinata struttura di governo a dei fini, a dei fini politici, a un'elaborazione che in quanto tale è sindacabile, opinabile, spostabile confronto, la debolezza, il cambiamento alla storia, alle forze politiche e sociali che la determinano. E, ehm, ed è da essa che poi discendono appunto la concreta, discende la concreta elaborazione, la concreta esistenza una, delle, delle strutture con le quali poi si esercita il potere all'interno di una società. Ehm, Sull'autoritarismo parlerà abbondantemente il professore che ha dedicato gran parte appunto, dell'elaborazione scientifica della, della corso della sua attività professionale a questi temi. Io mi volevo soltanto prendere l'agio di dire due paroline sulla, sul fenomeno giuridico, per l'appunto, quello che dall'ordoliberismo è conseguito nello specifico caso concreto della storia politica dell'Unione Europea. Essenzialmente volevo porre un tema problematizzando. Che cos'è il fenomeno giuridico? È chiaramente una domanda, una domanda, una domanda vasta, che però insomma già attingendo all'elaborazione che se ne faceva nel mondo romano, possiamo individuare come un'esperienza umana, un'esperienza umana con la quale si definiscono quell'apparato di regole no? e, di, e, di, definizioni con le quali noi definiamo le relazioni dello stare insieme all'interno della società. Sono diverse no? le, le, le, tipologie di regole appunto che possono, che poi vanno a definire un determinato fenomeno giuridico collocato all'interno di una specifica società e di un momento storico, possiamo pensare ai contratti. I contratti sono delle regole L'articolo 1331 no, del codice civile stabilisce che il contratto a forza, eh, come il titolo inerente al codice civile sui contratti, stabilisce che il contratto a forza di legge tra le parti, quindi equipara a tutti gli effetti l'assetto normativo che individuano delle parti tra di loro a quella che è la forza della legge. Funzionalmente equiparando da un concetto all'altro, riconducendo il tutto all'interno di un, di un cielo, di un cielo normativo. E però già questa espressione è molto chiara, perché appunto nel dare una definizione pone una similitudine, assomma, no? cioè o meglio, identifica, comune, equipara le regole che si stabiliscono tra dei privati con le regole che sono poste all'interno di una struttura di potere che provengono da delle istituzioni che comunano appunto delle leggi. In questo tipo di dialogo, insomma, fra la dimensione interprivatistica fra due soggetti, fra due o più soggetti che sta negozio, un contratto e la dimensione invece pubblicistica no? di una legge che dall'alto dispone quali sono i connotati di base, i perimetri all'interno dei quali si sviluppa l'azione degli individui, delle persone che condividono lo stesso contesto sociale, è qui che si sviluppa, diciamo già, già in termini di immagine, no? in maniera evidente, una, una, una bipartizione del fenomeno giuridico, quella che intercorre fra il diritto privato dimensione interpregatistica per l'appunto, con la sua dimensione paritaria, con la sua dimensione di piena, no? almeno nelle sue elaborazioni astratte, piena valorizzazione delle libertà negoziali del soggetto e dall'altro c'è il diritto pubblico, il diritto che è espressione di un potere, appunto, che è espressione di istituzioni preposte a definire vincolativamente per tutti determinati poteri. Su questa ripartizione, che ha una matrice ottocentesca che si sviluppa sviluppata nel corso del tempo e chiaramente ha acquisito complessità di volta in volta variabili <clears throat> eh, non proprio la serie in questo momento per affrontare ma insomma è una distinzione importante perché ehm, è dirimente no? in termini concettuali anche per descrivere quello che sta accadendo oggi ogni qualvolta per esempio si parla di debito pubblico si fa riferimento a, alla sfera pubblicistica dell'esperienza politica, quindi non si direbbe debito pubblico che però è una strana contraddizione come evidenziava Vito Robs, giusto appunto ieri sera, quando evidenziava che se si tratta di debito pubblico si parla di debito, se si parla invece di debito privato si parla di credito al consumo. Il fenomeno da un punto di vista patrimoniale è lo stesso, è pur sempre un rapporto di debito-credito fra due soggetti, un, ha, ha, ha di per sé appunto una dimensione privatistica, negoziale, in senso lato assimilabile nell'uno e nell'altro caso, però nell'un caso si fa ricorso al punto di vista del debitore, nel caso del diritto pubblico e del debito pubblico, nell'altro caso si fa invece diritto al punto di vista, si fa ricorso dal punto di vista del creditore. Credo che questo tipo diciamo, di ideologica, scontata, mai discussa, identificazione, no? nell'un caso e nell'altro, a seconda del punto di vista, risponda a delle finalità implicite, all'egemonia ideologica di certi concetti tradisce, appunto sempre qua alla fine commentava Vito Lopes, l'ignoranza che abbiamo su questi concetti e l'esercizio di un potere di fatto da parte di soggetti che a questo tipo di impostazione eh, sono interessati. Perché? Perché tra diritto privato e diritto pubblico c'è una sostanziale differenza. Dice Pietro Barcellona, che ha un fine che lui sistemi ce li ha cuore. Scrive, lo Stato di diritto si costituisce sul principio dell'eguaglianza formale e sulla netta distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. Il sistema giusprivatistico che esso esprime è solo una confezione di mezzi disponibili ai privati. È un sistema del tutto, dice Barcellona, atereologico, cioè senza scopo, eros nella compiere scopo. Nessuno scopo è imposto ai privati ai quali vengono solo predisposti meccanismi astratti attraverso cui perseguire le proprie finalità che rimangono estranee al giuridico. Abbiamo il contratto di compravendita, uno la casa se la può comprare per viverla oppure per farla in una casa chiusa, poi magari ci sono altre finalità che ordine pubblico che possono intervenire, ma insomma di base ciascuno può fare quel che gli pare nello stipulare un contratto di, di compravendita. I fini sono estranei, l'importante è che ci sia una causa sottostante nella mancanza di scopi del diritto privato moderno vi è iscritto il mercato, conclude Barcellona, ma nel mercato vi è iscritta la diseguaglianza materiale che spinge l'uno a contrattare con l'altro. Insomma, il concetto è prima ancora che gli scopi, al di là di quelli che poi magari possono essere evitati, ma prima ancora che gli scopi, ciò che costituisce presupposto ineliminabile della dimensione negoziale interprivatistica è la diseguaglianza materiale, che è il presupposto ontologico per il quale contrattiamo se non ci fosse in capo a qualcun altro nella sfera giuridica di qualcun altro del nostro, del nostro interlocutore un bene di cui noi abbiamo bisogno e che non abbiamo che qualifica una diseguaglianza materiale se non ci fosse quella divergenza non ci sarebbe nemmeno dire, la stessa configurabilità della sfera negoziale della libertà giuridico-patrimoniale per l'appunto ed è questa l'essenza della libertà negoziale con quello che si porta dietro in termini di costruzione quotidiana dei nostri rapporti su basi consensuali, spesso rimettendo a questa sfera gran parte della realizzazione dei nostri scopi, dei nostri orizzonti, dei nostri bisogni. È un versante questo dell'esperienza giuridica. È un versante che ci coinvolge nell'intimo delle nostre esperienze private, ma è soltanto appunto un versante ed è strettamente connaturata a queste diseguaglianze materiali. Quando leggi, quando mi sono trovato a leggere appunto questa espressione, questa, la, la, la, la connaturalità delle diseguaglianze materiali, al diritto privato e alla libertà negoziale, mi sono detto, beh, insomma, L'articolo 3,2 della nostra Costituzione alle diseguaglianze attribuisce un certo rilievo di carattere molto diverso. Prende a riferimento le diseguaglianze materiali per dire che la Repubblica, intesa come soggetto di diritto pubblico per l'appunto, ha lo scopo e il dovere e l'obbligo per l'appunto giuridicamente sanzionato, costituzionalmente sanzionato, di muovere le diseguaglianze materiali. Lo ricordiamo tutti anche perché uno dei capolavori giuridici, almeno dal punto di vista letterario, fondamentalmente dalla tradizione giuridica moderna, scritto da un socialista, cioè, lei in basso. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, compito, che limitando che compito quindi ovviamente c'è un, onere di perseguirlo una finalità adesso subordinata. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi, a fronte dell'assenza di scopi del diritto privato e del diritto pubblico, gli scopi ce li ha e come? E li deve perseguire. Qualora intenda rispondere ai presupposti di legittimità del potere, per come sanzionati dal nostro testo normativo fondativo. Ora, che dire? Cosa è successo negli ultimi anni? Basti ricordare appunto quel passaggio poc'anzi di Locke, cosa è successo? Che questa virtuosa fruttuosa coesistenza di diritto privato e diritto pubblico, l'uno disinteressato agli scopi e fondato sulle diseguaglianze materiali, l'altro fondato su scopi e legato al superamento delle diseguaglianze materiali, questa virtuosa coesistenza che anche per qualche decennio ha ottenuto risultati nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, si è rotta. La resistenza si è rotta, c'è stato uno sconfinamento del diritto privato all'interno del diritto pubblico e quello che chiamiamo debito pubblico in realtà facciamo di tutto per qualificarlo come un debito privato esposto agli aspetti più deteriori del del, del diritto privato, cioè ad esempio l'esposizione al fallimento. Nonostante lo Stato sia una ragione d'essere come grande invenzione teorico-politica dell'Occidente, proprio la sua idealità, sono quattro secoli che lo Stato come dire, ehm, egemonizza prima dell'esperienza europea che rappresenta un unicum a livello mondiale, sono quattro secoli che lo Stato ha costruito l'essenza dell'esperienza giuridica occidentale con tutti i risultati che peraltro è anche stato in grado di ottenere. Rompere questo, la, la, come dire, la coesistenza di questi, due, di, due, di questi due versanti dell'esperienza giuridica e subordinare l'esperienza del diritto pubblico a quella del diritto privato ci porta a quello che vediamo oggi, un pubblico impiego che è sempre più privatizzato, lo smantellamento degli enti pubblici sostituiti da soggetti di diritto privato, eh, il debito pubblico, con tutto quello che si porta dietro in termini di struttura portante di un assetto di governance deteriore rispetto alla causa dell'eguaglianza. Ora la domanda con la quale chiudo e lascio la parola al professore, che, che io credo si imponga rispetto a tutto questo, guardando, guardando, guardando il sottotitolo di questo nostro ciclo di seminari, sottosopra, seminari e strumenti per ripensare il presente e immaginare il futuro. Bene, questa idiosincrasia nei confronti dei discopi, attenzione questa, come dire, la, il rilievo appunto lo sconfinamento che ha avuto il diritto privato è, è fondato anche per mente Bruno Leoni, oggi, di cui oggi noi parliamo perché eh, è il soggetto a cui è intitolato l'ente che ha posto l'Istituto Bruno Leoni, che ha sovvenzionato la proiezione di questi contatori del debito pubblico in stazione, Bruno Leoni, Fonai, che sono teorici che hanno hanno, hanno, hanno, messo per iscritto l'idiosincrasia nei confronti degli scopi, hanno ritenuto che il diritto privato fosse davvero probabilmente la città delle meraviglie, nel senso nella misura in cui negando ogni forma di, eh, <clears throat> dire, di indirizzamento delle finalità degli individui verso scopi collettivi, proprio in ciò stesse la più alta forma di realizzazione dell'individuo. Il diritto privato nella sua valorizzazione delle capacità negoziali di ciascuno, in quanto tale si poneva come superiore, come dotato di una carica quasi naturalizzante, no? ontologicamente preferibile rispetto al diritto pubblico che è invece è esposto all'arbitrio violenta e insindacabile del potere costituito. Bisognava superare questo arbitro, bisognava affermare questa superiorità del diritto naturale e del diritto dunque privato. La domanda che mi pongo rispetto a questo sottotitolo è ma possiamo con tutta onestà dire che questo sconfinamento del diritto privato così caricato, operato di finalità di carattere ideologico, possiamo onestamente dire che ci stia dando un presente pensato correttamente e ci stia consentendo di immaginare un, immaginare un futuro colmo di fiducia. Io ho l'impressione che il contesto appunto, che ci è stato dato è viziato nell'analisi e aggravato di sfiducia, di cinismo e di, e di, e di angosce generalizzate per quanto riguarda il futuro. Probabilmente in qualche modo fornendo in questo una risposta empirica alle ideologie dei teorici di questo nostro mondo fondato su teoria neoliberale e per parlare del neoliberalismo e, delle conseguenze che ha avuto nell'elaborazione giuridica nella quale ci troviamo oggi inseriti lascio la parola al professore Alessandro Somma che ci farà una lezione grazie